ビットチャンネル逆ですけど今日はね、はい、お前ら二人にダーカウンというベトナムの遊びこれなんだ今説明してた <laughs> 説明してきた足でやるバドミントンみたいなええー、足だけ足だけ聞いたことない通形はできるんですかできないよ一回ちょっと手本みたいちょっとやってくださいよ <laughs> ったかったかったかったインステップいくよいまたい成功成功じゃないよじゃさお前 Hey. 長チームにいるの俺練習練習全然してないからダメだ本当にほらほら向こう見えた跳ねてからこうたじゃん入ってた入ってたしかもなんでこの斜めに線引くの横に引いてくれよいいですよ っていうかさ蹴ってないでもう足最初から上がってるじゃんなんかビビっちゃってこうなっているから分かんない分かんない分かんない練習不足あよしよしよしちすぎいオッケーオッケーはいはいはいど曲がりすぎだ曲がりすぎだろ

決めてどうしようはいおおおめっちゃ惜しいすごかった今5手待ち5手待ち んから農家めっちゃ頑張ってますで一回ね言い事したんですよおおよしよしこれ何なんだ絶対やった4点4点4点この4お前全部お前で4点取られてるあと1点あと1点 ムチームが負けるってちょっとやばいと思いますよ圧勝でしたね本当にもう一やろうもう一回やるコートチェンジしますあそうしようやべえしゃいいやばい3-0 今のめゃ穴見つけた。穴俺ね。OK っったよ お前の時はもうこの辺に来てる穴穴穴ね穴穴穴穴穴穴穴穴穴穴穴 これいい。オッケー。 完全にお前やん <laughs> なんで俺いたって今俺こういうことさいたんだできるわけねえやろこれ六六六デュースデュースなんで走っていかなきゃよかったのに ちゃけはい ダークーは結局めちゃめちゃ楽しいということで、うん、以上でございます。はい、ぜひみんなも、はい、あのこのダークーこれ。 <laughs> 休んでみてこれやってこの段階をみんなもやってみてください、はい、でプリントチャンネル二人はじゃあベトナムに来たら、はいまあ、ベトナム料理を俺らがやったぜーっしゃオッケーはいじゃあねということでバイバイプリントチャンネルハロー短期圏内チャンネル登録 お願いします